Никита Аркин. Я скажу пару слов, пожалуй, о позитивной программе. Помимо того, что мы, безусловно, должны требовать, чтобы никакое агентство, никакая коммерческая структура, которая занимается нашим бюджетом, не была создана, мы должны понимать, что это часть одной большой цепи, одной большой системы, а, которая пытается все, весь бюджет, все наши деньги, а, все, что должно идти на пенсии, на зарплату учителям, перевести в коммерческое русло сделать, чтобы они стали источником прибыли. Из этого мы должны требовать несколько вещей э, из позитивного части. Первое. Мы должны требовать, чтобы весь бюджет был под общественным контролем. Второе. Мы должны требовать, чтобы во всех крупных э, компаниях э, была запрещена коммерческая тайна, потому что черт его знает, что они там делают. Третье. Мы должны сделать так, чтобы э, принять закон, требовать принять закон, или если изменится власть, принять закон самим, чтобы был запрещен вывод капитала за рубеж. И четвертое, наконец, может в какой-то степени самое главное, что связано и с родственным агентством, и с кучей разных полубанковых, околобанковых, четвертьбанковых структур, которые спекулируют нашими деньгами. Э, вся финансово-кредитная система России должна принадлежать государству под рабочим контролем. Это единственный способ сделать так, чтобы спекуляции нашими деньгами деньгами российских трудящихся были невозможны. Но именно под рабочим контролем. Не просто государство, не просто бюрократия, а чтобы люди, э, простые рабочие, интеллигенция, все общество контролировало поступление в бюджет от начала до конца, контролировало все финансовые вливания, вложения, перетечения и стечения от начала до конца. Все, спасибо.